过去的时间沦陷下最后冬天，蓝色的海面灼烧以后很浓烈感情在祭奠荒了危险不知疲倦来吧有宝宝呀疼来吧踩到我了我揉揉它